Bila sunat kahwin, kita ada kemampuan untuk memberi nafkah dan kita ada cita-cita rasa nak kahwin. Itu ha. sunat. Sunat. Nah, ha, bila haram kahwin, kalau aku kahwin nanti aku akan aniaya perempuan ini. Haram kahwin. Bila wajib kahwin, lembu pun nampak macam awet.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 lupanya Nah maka daripada itu mari kita ulang kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus Nah langsung saja guys ini daripada channel Ade Dea dan channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Linknya ada di deskripsi. Nah, di sini judulnya adalah soal jawab agama Ustadz Azhar Idrus. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go! Bagaimana hukum solat sunat sedang solat wajib yang ditinggalkan belum diganti? Jawabnya sah. Siapa semayang, semayang sunat sedangkan tak bayar solat fardu, semayangnya sah. Nah, siapa yang tak semayang puasa Ramadan, dia puasa sunat saja, puasanya sah. Faham lagi? Ha, tapi tidak dinaikkan ke langit tergantung. Kenapa? Kerana hutang tak bayar. Allah. Nah, wajib dengan sunat, wajib dulu. Bang, kalau yang ada sunat banyak, wajib tak ada orang gila panggil. <laughs> Ha, nah, orang gila. Nah, ha, pakai kopiah sunat ke wajib? Sunat. sunat. Okey, kita pakai piah. Patu balut serban, sunat ke wajib? Sunat. Sunat, kita balut serban. Kain daripada uh, Turki beli. Pihak ni macam kubah masjid. Nak pakai celak pula, sunat. Ha, masuk celak. Kayu sugi, sunat. Pelak bagi, sangkut di telinga, sunat. Minyak wangi, sunat. Ya, sunat. Jomel loteng, tapi tak kais luar. <laughs> Ha. Kota-kota. namanya. Pang, itulah orang yang semayang sunat, tak semayang berdu. Koteng-koteng, guys. Kita butang dengan Allah, dengan hutang dengan manusia mana duduk dalam kitab bukhari padanya Allah ahaku ayu qada hutang Allah wajib bayar dulu nampak ha, jadi bukan kata tak sah neh ha, benda sunat kemudian benda yang wajib dulu nabi kata kalau kita hutang orang 100 ringgit neh bila kita bayar berilah lebih lebih tu sunat Ah. Nah, kita pinjam dengan orang rm ringgit Kita nak pergi bayar belilah buah epas kilo bagi hadiah pilih ha, atau buah lima. Nah, kan? yang limau itu sunat sunnah Nabi. Yang seratus ringgit itu modal wajib bayar. Tapi bayang orang hutang kita dia tak bagi yang seratus tu. Dia bagi limau <laughs> je. Faham lagi? Nampak tak? Ha, memang kita terajang je. <laughs> Nanti duit aku tak bayar, wi limau lagi. Aduh. Nah, begitulah. Nah, <laughs> aku suruh partu tak buat. Nah, oh semayang tajuk buat pecah dari dari. Soalan seterusnya. <clears throat> Apakah hukum Melintasi di depan seorang yang sedang solat. Pokoknya harus. Eh, boleh, tak ada masalah. Dengan RZ pun boleh, lintas depan. Yang tak boleh jika dia ada sutra. Ha, dia ada sutra, dia ada apa ni sutra, ada apa, ada halangan. Pembatas. Ada setiadak, ada dinding, ada barang depan, semayang dekat tiang, semayang ikut garisan. Tak boleh lintas. Ha, lebih kurang tiga hasta. Tiga harta. Harta manusia dah. Bukan harta Doraemon. Harta ha, <laughs> lebih kurang macam tu. Jadi kalau dia ambil sejadah, dia letak lagu tu, pak dia berdiri atas ni, dia panggil orang itu sudah bersutera. Kita lintah atas sejadah, sengaja haram. Nabi kata kalau orang tu tahu dosanya banyak mana, kalau melintah, dia sanggup tunggu di situ 40 masa. Masa tu ada ulama terjemah 40 tahun. Sanggup tak lintah 40 tahun tak apa. Nampak? Ha. Kita malah boleh ada lintah. <laughs> Nah, ha, jangan lintas depan orang. pasal. Walaupun yang semayang itu belum balik. Kanak-kanak. Yang boleh lintas di depan orang yang tidak sah semayang. Contoh, anak yang belum memayis. Semayang pakai pamper. Ha nak, dia tiru mak dia semayang. Jadi tidak ada kehormatan. Ha, larangan lintas di depan. Orang ah. yang sah ah. semayang walaupun baru sekolah terdiga, haram lintas. Dan bila kita, orang nak lintas, kita tahan tangan. Nabi suruh, tahan. Bila kita jalan ada orang tahan tangan, berhenti. Eh, kau sembahyang. Ha, faham lagi? Kita jangan orang hollow, kita buat Allah maksudnya. Balik awal. Nak? <laughs> ya Allah Ustaz. Apakah hukum bagi ibu yang sedang bersolat, anaknya duduk atas jadah dan anaknya bernajis? Bila kita nak semayang, wajib bersih dari najis pada tiga tempat. Pertama, pada pakaian. Kedua, pada tubuh badan. Ketiga, pada tempat kita rokok, sujud dan turun. Kalau ada najis, tempat yang tak sentuh dengan kita, tak ada masalah. Betul. Contoh ini sejadah. Kita semayang sini, ini sejadah. Depan ni anak kita kencing atas sejadah. Tak ada masalah. Jangan sujud atas kencing. Nah, kan? Sujud kita tak kena tempat kecil, tangan kita masa sujud tak kena tempat najis, tak ada masalah. Cuma ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, bila ada najis, datang sejadah, sunat kita beranjak ke kanan atau ke kiri atau ke belakang biar jauh dari najis. Nah. Ha. Soalan seterusnya. <clears throat> Apakah hukum kanak-kanak najis setuk ayah yang sedang berwuduk? Adakah batal wuduk tersebut? Ayah ada wuduk, anak dia bernajis pegang ayah, tak batal. Waktu bila orang mengajar, tok guru mengajar, syekh mengajar, dengar baik-baik. Sebaik-baik pelajaran sekali dengar sampai mati ingat. Ha tu sebaik-baik orang yang mendengar. Betul. Kalau tak mampu tak apalah. Tapi kadang sekali kita lupa. Sampai mati. Nah. Ha. Ni kita dah dengar, hari ni dengar bab sifat 20 hangguk hangguk hangguk. Esok cerita hadis lupa sifat 20. Nah, ha, duk main gitu je berubang bulu kening. <laughs> Jadi yang batalkan wudhu empat perkara saja. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kepala depan atau belakang. Yang kedua, sentuh perempuan yang sah nikah tanpa berlapik. Yang pada kulit. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab tidur atau pitam. Yang keempat, pegang kemaluan. Dengar baik-baik. Empat ni je batal wudhu. Jadi yang lain tak payah tanya. Betul. Ha? Ha, jadi tak perlu tanya. Empat lain, uh, yang lain ni batal tak? Tak payah tanya lah, tak batal lah. Empat ni je batal. Contoh kalau kata pegang kemaluan batal. Nabi kata ayat Man masad par eh, zakarahu fal yatawaddha. Barang siapa yang pegang kemaluannya maka batal wuduk. Faham? Jadi yang lain tak payah tanya. Kalau orang bodoh dia tanya, kalau pegang lutut ustaz. <laughs> La ilaha illallah. Pegang kemaluan saja. Nah, ha, jadi ulama tak payah sebutlah yang tak batal. Betul. Sebut yang batal kerana yang batal tu sikit empat perkara aja. Kalau nak tulis yang tak batal, jadi beribu-ribu jilid lah kita. Faham? Dia kata, dan bermula yang batal itu pegang kemaluan. Maka tiada batal pegang paha. Tiada batal pegang betis. <laughs> pegang betis. Dan tiada batal pegang buku lali. Tiada batal pegang dari. Tiada batal pegang hidung. Tiada batal pegang skru. Tiada batal pegang lori. Tiada batal pegang kereta api. Bersambung. Faham lagi? Ha? Faham. Ha, ya Allah. Kita orang cerdik kan? Bukan orang bengong. Lain pada empat ni tak batal. Ada budak pegang anak berdaji batal. Batal bapa pula pegang anak. Nah, empat perkara ni dia batal. Nah, ha, mempegang naji pun tak batal. Jatuh dalam naji tak batal. Dia jalan jalan jalan jalan. Alu alu alu berlebok jatuh dalam lubang naji. Faham lagi? Habis taik seluruh badan. Tak batal. Empat tadi je batal. Bagaimana perhitungan di akhirat kelak orang yang tak pernah kenal Islam? Contoh masyarakat peribumi yang jauh daripada dunia luar. Kalau ada orang yang tak sampai risalah kenabian, tak dapat tak sampai pada tentang kebenaran agama. Maka itu dipanggil umat fatrah. Nah, Ha. Jadi akhirat macam mana? Akhirat kita tengok. Kita kan belajar sifat Allah. Allah Maha Zalim ke kan Maha Adil? Maha Adil. Ha, dah dapat jawapan dia. Allah takkan azab orang yang dia tidak sampaikan pada nabi, pada pendakwah dan sebagainya. Nah, fa'amruhu ila Allah. Serahkan pekerjaan ini kepada Allah. Allahnya apa? Allah Maha Adil. Faham? Ha. Yang ha, yang Allah azab ni orang-orang kafir yang sampai dah dah orang Islam duduk bersama orang Islam, ada masjid ada apa? Ada pendakwah, ada nabi, mereka tidak juga menerima Islam, itu akan diazab oleh Allah. Nah, ha? jadi umat fitrah ini atau umat fitrah Adakah masih wujud sekarang kita 2019? Wallahu a'lam. Kalau ada lah, itulah jawapannya. Nah, ha, soalan seterusnya. Dalam surah Yasin ayat 12 menyatakan Allah akan hidupkan seluruh manusia dan akan balas segala perbuatan mereka. Saya muskil akan pendapat mengatakan bahawa orang kafir akan termasuk dalam api neraka tanpa pengadilan. Namun ayat tersebut menyatakan seluruh manusia. Apakah seluruh manusia tersebut termasuk yang kafir? Baik. Dia kata Allah sebut dalam Quran antaranya surah Yasin, semua manusia akan di di diadili, dihisap pada hari kiamat. Eh? Jadi dia muskil dengan ada golongan yang mengatakan ada juga pendapat orang kafir tidak dihisap, terus masuk neraka. Yang betulnya dalam masalah ini memang dua-dua pendapat. Kedua-dua ini ahli sunnah wal jamaah. Masya-Allah. Eh? Pandangan yang pertama semua orang termasuk yang kafir akan dihisap akan diadili akan ditanya nampak ha itu juga pendapat pendapat yang kedua orang kafir tidak akan ditanya dekat dihisab terus dia masuk dalam neraka kedua-dua ni ulama ahli sunnah wal jamaah tak usah nak bala nah dan kedua-dua ni ada pandar, sandaran masing-masing cuma pandangan lebih ramai, lebih ramai di kalangan ahli tafsir ialah pandangan yang pertama seorang kafir pun akan dihisab akan ditanya betul Napa? Ha, summa an summa summa inna alaina hisabahum. Summa nanti di hari kiamat atas mereka itu orang kafir ini kami akan hisab. hisab. Nah, ha, itu pandangan yang paling kuat. kuat. Nah. Ha. Soalan seterusnya. <clears throat> Dalam doa apakah nama arwah disebut perlu dibinkan kepada bapa atau bin kepada ibu? <laughs> Ha, dia berdoa untuk arwah. Adakah dalam doa itu nak sebut contohnya bin mak atau bin ayah? Hmm. Faham tak soalan? Faham, faham. Jadi begini. Kehidupan manusia ini semuanya pakai bin ayah. Daripada dunia sampai akhirat. Kita nak kata nak tukar bin kena ada nas. Nas yang datang kepada kita tukar bin dalam masalah talqin. Nah, ha, dalam masalah talqin. Eh, dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili Nabi kata sebutkan bin mak dia. Jika tidak ada nama maknya tak ingat bin Hawa. Nampak? Ha, sebab tu dalam masalah baca talqin. Talqin ba'da al-maut. Talqin ada dua, talqin orang yang dekat nak mati. Talqin lepas mati tanam di kubur. Nah, talqin lepas mati. Orang sini tak talqin lah. Talqin tak kalau orang mati? Talqin. Talqin. Aku Wahabi sini. <laughs> Nampak tak? Kita tak mati ni kampung-kampung orang kita dah tahu. Tak. Ha, tanya dulu. Nah. Baca talqin nak sini? Baca. Ha, baca. Nampak? Baik. Biarlah nak sebut juga. Baca talqin lepas pada mati ni pandangan ulama. Nah. Dua mazhab tidak sunat. Dua mazhab sunat. Tak payah nak balah. Balah bodoh. Nah. Betul, ha, betul, ha, betul. Imam mazhab. Siapa sini yang setarah Imam Mazhab? Angkat tangan. Aku nak selfie dengan dia. Nah. Ha, <laughs> nampak? Ha, pandangan mazhab maliki paling ramai lah. Ha, bukan, bukan. Walaupun mereka ada khilaf. Nah, pandangan mazhab Han paling ramainya tidak sunat baca talqin. Tapi Hambali dan Syafi'i wa yusannu talqin ba'da oh. ba'da dafni. Lepas disunatkan lepas pada tanah baca talqin. Okey. Baik. <clears throat> Jadi persoalan kaitan dengan talqin nak bin ke mana? Bin Ma. Bin Ma. Masih baca talqin kerana hadisnya bin Ma. Lain pada itu kita beranak bin ayah. Nak masuk sekolah bin, bin ayah. Masuk tadika bin ayah. Nak masuk tahwid bin ayah. Nak menikah bin ayah. Nikah seorang lagi. bin ayah juga. Nah. Ha, nak cerai buat pakai bin ayah. Nak jabat kamu nak tengok bin, binti. Ha, semua ayah tu. Nak sakit nak masuk hospital. Bin ayah. Nak keluar hospital. Nak, nak keluar pada wad. Bin ayah. Nak masuk universiti. Bin ayah. Nak masuk mengundi. Bin ayah. Semua pakai bin ayah. Sampai ke akhirat ni bin ayah. Innakum satu da'ana yamal kiamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum nabi kata kamu akan dipanggil seorang-seorang di hadapan Allah di kiamat dengan nama kamu bin bapak kamu ha nampak ha, jadi daripada awal kita hidup sampai akhirat bin ayah malaikat pada ketika baca talqin ha jadi dalam masalah masalah lain bin ayah nampak tiba-tiba kita nak bin mak juga tak ada masalah nak semayang ajar nak bin mak tak salah pun nah ha kalau berlakulah tukar bin pada pada IC lebur bin mok ah, itu sudah lain ha, itu anak tak sah tarah orang tanya Nabi Ya Allah anak tak sah tarah ni bin apa Nabi kata al-waladu li firas bin mok ha, ha, takut jadi masalah lain soalan seterusnya apa hukum gambar tak ada janggut letak janggut <laughs> apa ini al-muru Berbuat tak kita tengok maksud yang pertama pekerjaan itu mesti benda yang baik Yang harus yang tidak haram Barulah bergantung pada maksud Kalau benda haram tak ada kait dengan kaedah tu Faham? Ah, dia tu jam bergurau dengan suami dia Suami dia tak ada janggut Dia buat letak janggut Faham tak? Ah, ha, hukumnya harus Nah, itu bukan mengubah, itu gambar je Gambar ulama kiah dengan cermin saja Nah, Ha, atau disuruh suami dia ni supaya simpan janggut tengok comel abang kalau ada janggut ah, dia pakai application dia ni kan application kan Pak pukul <laughs> nampak ah, Orang bukan kata janggut Orang ada rambut jadi kepala botok Tak ah, <laughs> Jadi dia berkurang Untuk sukakan hati anak-anak dan Ah betul Tapi bila kita tujuan Nak menganiaya orang Tujuan kita mengaikan orang Haram Haram nah, eh, ha, Tujuan nak menandingi ciptaan Allah Memang sepakat ulama haram Nah eh, ah. Ha. Sebab dulu susah orang perempuan Dia nak make up, nak comel dan sebagainya Lambat tau Kawan saya, bini dia, kalau nak pergi jalan-jalan mana-mana, dua jam. Ni dia ke apa? dua jam. Daripada mandi sampai siap make up, 2 jam. Allah. Betul. Mana kalau nak makan kenduri pukul 12, pukul 10 kena masuk ke bilik air. Angkat dan pukul dalam bilik air. Pasal pukul 12 baru siap. Lama ni cap muka. Muka ada besar piring. Eh. dua jam. Orang basuh lori 3 biji siap dua jam. Ini <laughs> masalah. Ah ha, perempuan ni memang masalah juga. Masalah, masalah. Geng-geng Allah. Solat duduk ada pendapat kata lagi boleh berjalan ke mana-mana tak boleh solat duduk atas kerusi. Mesti solat duduk yang boleh kita sujud. Hmm. Betul ke? Sebab duduk atas kerusi, sebab lutut tak boleh bengkok, sakit belakang dan sebagainya. Baik. Ada orang kata siapa yang boleh berjalan tak boleh semayang duduk. Perkataan itu salah. Kerana masalah semayang bukan berjalan. Mana ada hukum orang semayang berjalan? Semayang ni berjalan ke berdiri? Diri. Ha, dah? Ha, salah tu. Awal tu salah tu. Tak? Ha, waktu kalau bodoh, duduk diam. Nah, ha. Nabi kata, Sali kau imam. Semayang berdiri. berdiri. Dia kata, kalau boleh berjalan, tak boleh semayang berdiri. Lah, apa pula berjalan ke berdiri? Kiyah tu dah rosak tu. Ha. Yang betul bercakap gini. Siapa boleh berdiri tak boleh semayang duduk. Ha baru betul. Bang, sebab dia boleh berdiri. Nak? Ha, bila boleh berdiri mana boleh duduk. Berdiri itu rukun. Ni siapa boleh berjalan wajib semayang berdiri. Le. Ada dah orang yang berjalan tak semua boleh berdiri. Ha, kebanyakan orang boleh berjalan boleh berdiri. Tapi ada orang-orang uzur, orang tua, dia hanya boleh berjalan. Diri tak boleh. Bila nak berdiri cari pagar. Ladak bagang. <laughs> Jalan boleh. Ha, nampak lagi. Ha, jadi jangan pandai-pandai nak cakap lepas lagu tu, ikut suka mu keluar hukum. Nah, ha, kena jaga. Tak boleh berdiri. Fa'il lam tastati' faqa'ida. Kalau tak boleh berdiri baru duduk. Okay, bukan siapa tak boleh berjalan. <laughs> Ha, bukan. Tak boleh berdiri. Nah, ha, bila kemampuan kita hilang satu, maka kena buat satu. Saya malas nak ulah dah berdiri-berdiri bayar duduk ni. Gila nasihat kita Tutup guru Ustaz-ustaz tu jangan syadik sangat Pasal orang semayang duduk ni Orang sehat ke orang sakit? Sakit Orang sakit Bila orang sakit Jangan kiah dengan hukum orang sehat Betul Tu syarat-syarat kita kita pekoh tu Syarat diri, syarat rokok, syarat tunduk, syarat apa Syarat orang sehat Faham lagi? syarat orang sakit banyak longgar al-masyaqqata jadi mutasyir bila orang kesusahan dia jadi ringan betul ha? al-umur idza daqa kita risalah imam syafi'i al-umur idza daqa itasaat perkara-perkara dalam agama bila terkepit maka dilonggarkan ah diluaskan kadar-kadar patu. Nah, Betul. Ha, jadi tengah-tengah ustaz kita teruk sangat dia hentam orang sembahyang atas kursi. Tak sah lah, tak sah lah, tak sah. Dia sehat, sedap, gamak lah. Yelah. Nah, dia pun hentam belakang tak tu bagi sakit belakang suruh dia sembahyang pula. <laughs> Jadi jangan syadid jangan melampau untuk orang sakit. Betul. Orang sakit pula begini kaedahnya. Kita sembahyang rukunnya 13 rukun. Kaedahnya senang saja 13 rukun. Nah. Al maisur la yaskutu bil ma'sur. Benda yang boleh buat tidak digugurkan kalau ada satu benda yang tak boleh buat. Maknanya kalau tiga belah rukun, satu rukun kita tak boleh buat, wajib kena buat dua belas. Ha, ah, itu je kaedah. Mana dua belas campur 1 tetap belas Dua rukun tak mampu buat, wajib kena buat sebelas Biar dua campur sebelas tiga belas Tiga rukun tak mampu buat, gugur, maka wajib kena buat sepuluh Biar yang tak boleh dengan boleh campur, mesti jawapan total sentiasa tiga tiga belas Ha, ah, fahamlah tu. Soalan seterusnya. Apa kau bawa motor ramai-ramai, buat baju bising-bising dan sebagainya? Ada bawa kekasih pula dalam konvoi itu. ha, <laughs> ni anak-anak muda sekarang. Nak? Ha. Dia kaedah kita ni Islam ni la darara wala dirar. Tak la boleh motor lah. Ha, sama ada diri sendiri, orang lain, kawan-kawan, orang awam dan sebagainya. Jadi kalau bising saja bukan kata geng motor, orang biasa pun tak boleh. Orang tak ada motor tak boleh. Bukan kata bising dengan ezah, bising dengan selawat haram. Orang tengah tidur, pukul 2 pagi, dia pergi rumah dia. Allah, bangun! Tak boleh tidur kan? Pokoknya haram pula mak. Betul. Nampak? Ah, itu baru selawat. Ini dengan dengan apa? Dengan exhaust motor dia sekali. Wum, wum, wum, lalu nak kapur orang. Haram. Memudaratkan orang. Orang tidur. Anak je jenis ayung buat Dua jam baru boleh lena. Dia lalu pak tu bangun menangis anak orang. Dia peduli apa? Pak. Ha, jenis orang ni jenis kalau kata anu panggil dak erti bahasa. ha, <laughs> nah, tak erti tua dah, bodoh. ha, <laughs> nak bisi boleh tepat tak ada orang. Betul. Dia pergi ramai-ramai kat bukit tu dia pun prek. Ha. Pum pum. Ke tengok bodoh. <laughs> bodoh. Kalau tuang punya motor tu, anak dia tidur, kita pergi press pula motor kat rumah ni. Dia marah tak? Marah. Ha, ni golongan tak beriman la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhi ma yuhibbu ha, nafsi. nafsi. Tak tidak sempurna iman seseorang. Ha, hmm. sampailah dia buat benda yang dia suka orang buat baik kepada dia, dia buat benda baik itu kepada orang lain. Betul. Nah, ha, bukan tak ada convoy, tapi jangan mudarat kat orang. Cukup dengan bergaya motor lawa sudah. Nak bising buat apa? Dia geng motor ni bila ramai dia mari share. Nampak? Ha, ah, syekh pula syekh syaitan, syekh ulama okey, lah. syekh syaitan mari. Nah. Ha. Okey. Semalam korban dilakukan oleh peserta tapi dia tidak pernah melakukan penyembelihan sebelum ini. Berkenaan dengan bacaan sebelum sembelihan dan semasa sembelihan tersebut. Sembelih ini sunat baca bismillah. Betul, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kalau tidak bismillah kurang keberkatan. Ha? Nabi sebut dalam hadis kullu amrin zibalil yabda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim wa abtar au kama qala setiap pekerjaan yang boleh pada syarak kita tak sebut bismillah pada awalnya kurang berkat qalil barakah maknanya abtar ni qalil barakah kurang Alil berkatnya kita nak keberkatan hidup kita lebih-lebih lagi zaman kita sekarang zaman yang tak ada berkat Faham? <laughs> Zaman Nabi pun orang setiasa cari keberkatan. Nah, <laughs> kita zaman mana? Zaman yang tak ada berkat. Zaman suing. Dan ah, lagi-lagi perlu banyak sebut bis bismillah. bismillah. Tak, zaman kita ni zaman menipu kan. <laughs> Betul tak? Menipu habis dah ni. Kerja kerajaan menipu. Dia balik pukul 5 dia tak pangkat. Tak. Dia pukul kawan dia pangkat pukul 10. Eh, 3 jam 1 jam. Eh, 3 ringgit 1 jam. Dah kalau 5 jam tipu. 15 ringgit tak tak? 13 tahun kerja lepas main bis biji. Ha, ramai menipu dah ni. Rakyat tipu kerajaan. Masya-Allah. <laughs> Betul tak? ha, tu contoh. Kerajaan tipu rakyat tu fardu ain dah. Fardu. <laughs> Aduh, kerajaan tipu rakyat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ha. Kemudian kalau sembelihan yang korban sunat tuan korban sembelih sendiri. Betul. Kita masuk korban, lembu kita, kambing kita, kita sembelih dengan tangan kita ikut cara Rasulullah. Apa? Ha, ah, kalau mampu lah. Ha. Dan kalau korban, kita bertakbir masa menyembelih korban. Dan, ha, kita ambil pisau, pegang ramai-ramai. Dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, bertakbir. Nah, jangan sampai petang pula. <laughs> Tidur lembu tu. Dah. <laughs> Ha. <coughs> Eh, hey, ramai orang lelaki-lelaki tak boleh takbir. Takbir raya tak ingat. Allah. Tapi ada ke orang wajib Ya ke? <laughs> Faham tak lagi? Ha, dia kata yang siapa mana orang lelaki-lelaki tak reti takbir, khunsa. Dia lima alamat khunsa. Tak reti baca doa. Apa benda tak reti baca doa selamat. Tak boleh takbir raya. Tak pandai bang. Lepas tu tak reti mengucap dengan bahasa adab. Faham lagi. Ha, tu semua khunsa. khunsa. Nampak tak? Ah. Apa tu ya? Eh? Khunsa tu apa guys? Jadi kita balik cek suami kita khunsa ke lagi-lagi? Khunsa? Nah. Ha, dia pula takbir raya. Baru tu, dengar eh? Tahu tak? Tengok orang takbir raya malam-malam raya. Tiga orang raya takbir. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siap. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siap. Pusing gitu mikrofon. Faham? Kau dia? Takbir. Takbir. <laughs> Apa dia gini? Period apa? Period. Nampak? Nah, tak kebik raya pun tak reti. Jangan buat suami. Bongok. Bongok. <laughs> Ada pula buat laki tak kebik. Bukan nak lagu. Kok tak penting. Tak masuk pitching tak apa. Ha. <laughs> nah. Ha. Itu masalah ni saya sebut ni pasal berlakuannya. Betul. Tak kebik tak reti. Pakai Myvi. jika empat ribu. Bodoh. Bodoh. Ha. Ha. Orang dulu jalan kaki. Pandai tak Ah. Nah, Allah bagi nikmat, masuk aircon full sejuk. Nah, naik hujan tak kena, panas tak kena. Balas nikmat Allah. Walitakabirullah ala ma hadakum. Dahlah kamu bertakbir. Kerana Allah beri banyak hidayah kepada kamu. Betul, tak betul. Tak kena takbir. <laughs> nah. Ha. Allah Soalan Akbar. seterusnya. Sunnah Nabi balas kejahatan orang kebaikan. Patutkah kita bersabar bila orang hina maki kita atau perlu pertahankan maruah kita? Dia selagi sampai tak memudaratkan yang bahasa umum, maka kita sama. Aha. Kalau kemudarat itu besar, tak boleh sabar. Kita kena bertindak. Betul. Berarti dia ada hukum tersamuh. Kita jadi terapi, jadi JPJ. Ada benda kita maafkan. Ada benda tak dimaaf. Betul. Tak, takat dia tak ingat dan lesen mati. Tak, eh, minggu lepas dah lesen mati ni. Ha, tak payah sama. Benda tu biasa berlaku. Lepaskan dia. Nah, ni memang tak ada lesen. Belum buat tengah jalan. Ha, itu baru kita saman. Nah, ha, ah, begitu jugalah kehidupan-kehidupan kita yang yang lain. Ya? Kalau tak kat orang maki, kita katalah bodoh lah, apalah, kita tak salah yang. Nah, tapi kalau maki Nabi, tak boleh. Kita ikut jarak pesing sahabat. Karena ni kekasih Allah. nah, itu tidak ada pertimbangan. Ha, tengok-tengok tempat. Kalau orang nafsu saja, tak payah kita pedulikan. Tahu tak? Orang kata kita bab nafsu saja. Tak rugi apa-apa pun. Nah, kita banyak baru bersama. Bersama. Nah, tapi kalau sampai hina Islam, sampai hina, jatuh agama kita, jatuh maruah agama, fitnah akan tersebar. Itu tak boleh berdiam diri. Wajib berjihad. Soalan seterusnya. Allah. Apa kau kalau tak kahwin? Bukan tak nak. Jodoh tak ada. Ya ke? Putus. Cari sendiri. Orang rekomen. Tak menjadi juga. Baik. Dia kata dulu bertunang putus. Jadi apa hukum dia tak mau kahwin? Dengar baik-baik. Hukum kahwin ni bukan wajib. Nah. Ha, tengok ulama kata sunat, tengok ulama kata harus. Jadi lima hukum wajib kahwin, sunat kahwin, haram kahwin, makruh kahwin, harus kahwin. Bila sunat kahwin, kita ada kemampuan untuk memberi nafkah dan kita ada cita-cita rasa nak kahwin. Itu ha, sunat. Sunat. Nah, ha, bila haram kahwin, kalau aku kahwin nanti aku akan aniaya perempuan ini. Haram kahwin. Bila wajib kahwin, lembu pun nampak macam awet. Ha, <laughs> Faham lagi? Ha, ha. Kemudian dia nak ayat nak nak kampus lagi bila dah putus tunang. Nak kamu sama awak. Islam ini agama mudah, adinu yusrun, agama mudah. Yang payah kita ni. Ah. Islam mudah. Eh? Zaman Nabi orang laki-laki dia kata ya Rasulullah saya berkenan dengan perempuan Madinah seorang. Dia kata gi apa dia? Senang. Ya apa? Islam tu mudah. Nah, Jadi kalau nak kahwin senang sangat. Perempuan macam mana mudah? itu persoalan. Betul. Nah, sebab mu kata ni, ada orang tunjuk, ada orang komen. Tak jadi juga. Mu masalah mu sebenarnya. <laughs> ha, perempuan macam mana pun tak? Oh, saya suka yang pandai menyanyi, Ustaz. Ha, pergi kat karaoke. Ha. Tunggu bawah tu, betul tak? Ha, tunggu. Ha, saya suka yang pergi masjid, Ustaz. Nak pergi kuliah ceramah, pergi... Majlis ilmu, faham? Oh, tunggu belakang tu ni ramai. Islam cara dia tu. Faham? Mu nak mana sekarang? Mu tunggu kat pagar tu. Jadi dia keluar, Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Saya orang Seremban. Eh? Saya tengok saudari ni tiga kali dah. Nah, suka datang majlis ilmu. Jadi saya ingin mengambil saudari sebagai isteri saya. Dan kalau setuju, bapak saya akan datang merisik meminang seperti mana adat biasa itu orang Melayu. Kalau ada jodoh, dia kata, insyaAllah. Nak, esok dia akan miss call. Nampak? Haa. Ah. Kalau nasib tak baik, dia akan jawab minta maaf. Saya sebenarnya sudah bertunang dengan Ustaz Janggut tu lah. <laughs> Dan lagi tu. Aduh. Ha, mudah tak? Ha, mudah. Ha, Islam cukup mudah. Ya, betul-betul. Ha, takkan kita berterus terang orang nak marah kita? Tak, kita jujur. Nah, siapa jujur, Allah tolong. Tapi mu tak mau kahwin juga. Berduli aku tak ada orang masalah. Duduklah kamu situ. Nak? Ha, tapi tak ada. Ha, tak ada. Zuriat tak bagus. Orang ha. yang tak ah. ada zuriat kahwin pun disuruh ambil anak angkat dan sebagainya. Nak. Allah. Ha. Kerana Nabi nak kita ramai anak. Betul. Eh? Ha. Jadi kahwin. Kahwin. Kalau boleh biar banyak anak. Siapa yang kahwin tak dapat anak banyak, kahwin lagi yang anak banyak. <laughs> Nampak? Kerana Nabi dah berkata, eh, ini muka suruh bi umam, yaumal kiamat. Aku bangga menjadi Nabi paling ramai umat di hari kiamat nanti. Allah. Nah. Okay guys, dan ya itulah tadi ya. Ustaz Azhar Idrus soalan jawab agama dan Masya Allah sangat-sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Terutama bab-bab tentang sholat tadi yang dijelaskan juga ya teman-teman sekalian Pertanyaannya adalah sholat duduk dan juga sholat berdiri ya kan Kalau tidak bisa berdiri ya kita duduk, kalau tidak bisa duduk ya berbaring dan lain sebagainya ya Oke teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ini sangat-sangat bagus sekali ya teman-teman sekalian Karena kenapa sangat mudah dicerna dan sangat mudah untuk difahami ya Masya Allah maka daripada itu saya sangat senang sekali apabila kita itu mengaji bersama dengan Ustadz Azhar Idrus dan Masya Allah saya dengar daripada komentar-komentar teman-teman sekalian Ustadz Azhar Idrus ini termasuk jemaah yang terbanyak kalau pengajian ya teman-teman Masya Allah saya pun ingin sangat hadir di majelisnya beliau dan juga Allahu Akbar pasti pasti serono ya pasti kelaka juga lah ya ketika Ustadz Azhar Idrus ini ya soal jawab agama kan mungkin kalau ceramahnya mungkin sedikit banyak macam tu tapi untuk soalan-soalan daripada jemaah-jemaah itulah yang lawak yang kelakar macam tu macam hari ini lah oke kawan-kawan terima kasih dah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan semoga bermanfaat ya ngaji kita hari ini semoga juga menambah wawasan dan pengetahuan kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.